Bye. nsabira uhamya neza uhamya neza yesu ukukurikira burya ntacyo bidutwariye ntacyo bidutware kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe muri twebwe dusezeranawe dusezeranawe isezerano batutazakuka Hallelujah. kurangira urugendo twatangiye tugiye kurangira

Amara neza abantu bose rirangurujwe amabara neza dore ururembo se sente alegre e por Ela se sente alegre hejuru hejuru gusa mama nibaho rangiza bagahita yabana nawe igakora ibidukora byose natwe turakwemera uri umwami wanjye uriho uzahoraho uzahoraho icyubahiro ni cyawe umwami uzahoraho ku bitugu uzahoraho

uryamacumi dutware acumi dutware kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe dusezeranawe dusezeranawe isezerano batutazakuruka Yeah. ndabasaba iminota itatu yonyine ndabasaba iminota itatu yonyine itatu yonyine baporogaramu indirimbo tugiye kuririmba ivuga ngo nibwo bumana bwaje imana ishimwe imana ishimwe nagira ngo abantu banyumva bari hano abicaye n'abahagaze tugiye kwamamaza umwami wacu Yeah! ndetse nafunga igipfunsi cye gutya ngiye kubara gatatu noneho tuvuga ngo turakwemera turakwemera turakwemera ndababarira gatatu ni ukuri nushaka ubimubwira kuko dufite byinshi twamwemerera nibyaho rimwe kabiri gatatu turakwemera turakwemera turakwemera twongera rimwe kabiri gatatu turakwemera bir tane yok. Sante isso. binyuranye ibihe bikabaho bitegekeje ibyo yaremye ijambo ryayo bikemera tunezerewe n'imana tubabaye nabwo niyo ihamagaye umuntu narara ku isi irakomeye turavuga ibinyakuri imana twimaneye turavuga iby'amateka yawe twumvise singurume impanuro imana ni wowe mana no kwizerwa hari ibyo twasomye mu bitabo turemera hari ibyo twumvise mu mateka turizera ariko hari n'ibyo twiboneye sinkuru b'imbara dufite imana ariko hari n'ibyo twiboneye Usiku mimba numa teca, Imani komeye Haribwa twasomye mu bitabo Turemera Haribwa twumvise mu mateka Turizera Ariko hari n'ibyo twiboneye Usiku mimba na tufitimana Imani komeye Ariko hari n'ibyo twiboneye Ariko hari n'ibyo twiboneye imana dufite imana imana ikomeye iteka atumva amajwi y'amahembe inyiroti irurare kumubwira bose kumwe mu niko byagenze bafata abagabo barayiruda barababoha babashyugunya mu itanura ry'umuriro nebukadinezari yashize umwanya yitegereje arubwirwa abaza abagabo bari kumwe atetse ntitwashyizemo batatu gusa abo n'ababohowe ntacyo babaye bari kumwe n'undi wa kane kandi uwa kane ishusho ye ndababisa iyo umwana w'imana singura umwimbara dufite imana imana ikomeye ari kumwe n'undi wa kane ari kumwe n'undi wa kane kandi uwa kane ishusho ye ndababisa iyo umwana w'imana singura umwimbara dufite imana imana ikomeye ari kumwe n'undi wa kane kandi uwa kane ishusho ye iyo umwana w'imana singurube imbaraga ufite imana imana ikomeye novo man of Yeah, yeah, yeah. Novo man of God. Tunyuza horo hejika tunyuza komeye buda ni Yeah, yeah, yeah. Novo man of God. kabugiye cyane imana yageze kwareza amazi bisine ku gituro ushobora gutinda cyangwa ikabanguka ubwoba umwana bwayo ushobora gutinda cyangwa ikaza kare ubwoba umwana bwayo people. Inyuranye ibihe, Imana inyuranye ibihe, bikabaho, itegekesha werewe n'imana tubabaye ndakoniyo ihamagaye umuntu ndarara ku isi irakomeye hejuru yayo nayindi maniyo zingura ubimbano zingura ubimbano zingura ubimbano dufite imana imana ikomeye imana iseruka abantu bose bagiye niyo mana zingura ubimbano dufite imana imana ikomeye nada.

amashyi ku mana amen